来慢明经过丛林林，心曲得啊，夜冷风吹得静，吹静点点流萤，人声声真怕人来闯啊 爱犯呢罪，受了严啊刑，我痴痴情情为呀爱呀情，不怕金、为棍、啊令、难、难、啊

你睇下我，我系高君宝来探你嘅病啊！乜原来高浪你嚟咗啦？细细烟烟，透山烟，阵阵春雾，星啊，我讲只知？ Bye. 泪呀，真使我哭啊！不消两不相成啊！试探少啊，啊赢啊啊博。 似像千马刀，刀不得管有心而已。关灵啊！ 天南明待我进那缘那山，啊，你要契啊，书信。 都自然减乜病啊！嗱，你食咗呢两粒药丸，你就会好噶啦。啊，我点食药都唔会好噶啦，自叹自贪叹。 消极是啊卑啊，命啊！我唱有错。 第一红又美，我何以对朝听啊？以为道啊，当灭亡，因为佢邪不能胜啊！正啊啊！第二痴情。 共你尚未化分成，你若到就可回春啦，又何须遮薄命啊？第十三山年时梦，母，方足叹夫灵。 亦皆有半知因，都自方为照应啊！温痴情，痴痴呀，情痴情认得，是相啊情，枉有寒鸦连瘦影啊，之里并太活 大聲，真得譚思難，續命路親蠶絲透盡，留得眼哀鳴。Thank you. 怨声啊，恨啊，怨声；悲呀，怨啊声啊，恨啊，怨啊声。吹错，吹错，未呀叫我听。两心，两心伤，爱呀情言讲定啊，因呀不大啊情啊未啊兴，分呀真啊定，但啊终啊平。 我唯有成世同你為愛獨守在修啊聖，我便不負啊愛卿，愛心啊愛卿。